Babu wani Ahmad Tinubu ya fara da gasa waɗanda ba su zaɓe shi bakar magana. Bara ku jira kunnen ku. Na san da yawa daga cinku ba ku zaɓe ni ba. Kuna nan cikin takaici. Dan takarar ku baya inda nake. Wannan mata take bayan da riyar take watsala hannayen nan tana bayanin abin da yake faɗa da attitude. Mu je zuwa. Mhm. muje je zuwa na fuskanta kuna cikin bacin rai takaici da haushi a takaice dai inda baka zaɓi babura ahmad tinubu kuma kana bacin rai saboda ya zama shugaban ƙasa to fa da kai ake to allah ya ji shi mu alheri ala samu dace and returned elected.